नो नासदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था Thank you. करता है वाह करता ऊंचे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता सन 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की बहादुरी और रुमानियत के वतन चित्तौड़ में पहले जैसा हौसला था लेकिन उनके फौजी तरीके बेकार और पुराने हो चुके थे इसीलिए अलाउद्दीन की मुस्तैद सेना ने उन्हें कुचल डाला और चित्तौड़ को लूट लिया मलिक मोहम्मद जायसी के सूफी रूपक काव्य पद्मावत के एक भाग में इस चढ़ाई का मार्मिक वर्णन है लोक कथाओं में मशहूर है कि अलाउद्दीन ने राणा रतन सेन की रानी पद्मावती पर मोहित होकर चित्तौड़ पर चढ़ाई की पद्मावत की ये गाथा सामंतवादी दौर की परंपराओं की एक दिलचस्प मिसाल है जिसमें नैतिक उपदेश ऐतिहासिक सच्चाई से ज्यादा महत्व रखता है सुना एक दिन रतन सेन ने नारी एक बसे सिंहल में कहते उसको पद्मावती धरती पर जू उतरी रती और धरती पर जू उतरी रती राजा पहुंचा सिमर नगरी आया लेकर छवि गगरी जिसने देखा बहुत सराया मन में एक ही भाव समाया पद्मावती सम कोई नहीं है उसके सम तो एक वही है पद्मावती सम कोई नहीं उसके सम तो एक वही है महाराज कल आप और हम ब्रह्म में पड़ गए थे समझ में नहीं आ रहा था कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी सच बात तो यह कि दूज आज है कल नहीं थी जैसा कि राघव चेतन कह रहे थे आप चाहें तो आकर दर्शन कर लें महाराज राजपुरोहित सही कहते हैं दूज आज ही है राघव चेतन हम क्या सुन रहे हैं कल जो हमने देखा वो दूध का चांद नहीं था तो क्या था सच क्या है जवाब दीजिए क्षमा करें कृपा निधान राघव चेतन तांत्रिक है इसके अलावा वो कामरूप का इंद्रजाल भी जानते हैं कल उन्होंने चमत्कार दिखाकर अमावस की रात में दूध का चांद हाजिर कर दिया था ग्रहों को कष्ट देने से अनर्थ होगा महाराज महाराज भूल से मुंह से निकल गया वो थोड़ी देर का मनोविनोद था मनोविनोद था महाराज जो अमावस को दूज बना सकता है वो राहु को बीच में लाकर किसी दिन चंद्र ग्रहण भी करवा सकता है महाराज बुद्धिमान वो है जो अनिष्ट से दस हाथ दूर रहे आपके दरबार में श्रेष्ठ पंडितों के लिए स्थान है सोने से मढ़े हुए पीतल के लिए नहीं महाराज पंडित का भेष बनाकर ठगी करने वाले बहरूपिये को प्राण दंड दिया जाए हम्म, राघव चेतन विद्वान है चौदह विद्याओं के जानकार हैं लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग धोखाधड़ी के लिए करते हैं हमारा आदेश है कि इन्हें चित्तौड़ की सीमा से बात कर दिया जाए पद्मावती ने जब ये जाना हुई प्रबल चिंताएं नाना पद्मावती ने ये जाना पद्मावती संकट पाला अच्छा होगा उसे बुला लूं दान दक्षिणा दे के मना लूं ब्राह्मण अगर दक्षिणा पाए सौ सौ कोस दौड़ कर पंडित जी महाराज की बातें महाराज ही जाने पर मुझे आपकी विद्या पे विश्वास है मेरी शनि की दशा चल रही है और उसके प्रभाव से आप ही मुझे बचा सकते हैं कुछ ऐसा मंत्र तंत्र कीजिए कि हमारे लिए खतरा ना हो आपकी दक्षिणा मैं अभी वेट कर रही हूं राघव को कंगन तो भाया पर अपमान भूल नहीं पाया सोचा रतन सेन का गर्व हरूंगा चितूर को मैं नष्ट करूंगा चितूर को मैं नष्ट करूंगा अलाउद्दीन सुल्तान जहां पर वो दिल्ली हो अब मेरा घर वो दिल्ली हो अब मेरा घर वो दिल्ली हो अब मेरा घर सदा छत्र सुख छा पाओ दूधो नहाओ पूतो फलो कहां से आते हो फकीर किस सिमत में जाना है हम तो रमते राम है सुल्तान रुके तो रुक गए चले तो चल दिए आपका नाम सुना तो आपकी ओर बढ़ गए फिर भी कोई ठिकाना तो होगा है पेड़ों की छा तले पत्थर की गद्दी पर पेड़ों की छा तले पत्थर की गद्दी पर बैठने वाला फकीर बा में बेशकीमती कंगन नहीं पहनता हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ कौन हो तुम किस मकसद से यहां दाखिल हुए हो दुर्भाग्य का मारा हुआ हूं सुल्तान मैं राघव चेतन हूं कभी चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन का राज पंडित हुआ करता था लेकिन आजकल दर दर की ठोकरें खा रहा हूं रतन सेन ने मुझे बिला वजह देश निकाला दे दिया मैं हुजूर की शरण में आया हूँ कैसा है राजा रतन सेन नाम का रतन है सुल्तान वैसे ठीकरे से बदतर है खुशामदियों से घिरा रहता है पर बहादुर ऐसा कि उसकी तलवार कभी उसके म्यान से बाहर ही नहीं निकलती बेहिसाब दौलत का मालिक है और अयाश ऐसा कि अपने अंतरपुर से कभी बाहर ही नहीं निकलना चाहता तो राजा नहीं राजा के नाम पर लगाए कलंक है निकाले गए हो इसलिए अपने मालिक को जलील कर रहे हो जमीर फरोश दिखते हो बहरहाल हमारी दिल्ली में कैसे आना हुआ चित्तौड़ पर चढ़ाई करें हुजूर और जुल्मी रतन सेन का खात्मा कर दे वहां आपको एक से बढ़कर एक नायाब चीजें हासिल होंगी और सबसे बड़ी चीज रतन सेन की रानी पद्मावती <laughs> बहुत नासमझ लगते हो पद्मावती अरे अगर हमारी 1600 बेगमों में से किसी एक की लौंडी को भी देख लोगे तो नमक की महानिंद पिघल जाओगे <laughs> पद्मावती सुल्तान कभी सुल्तान मारी बाता सुनो हे रतन सेन के पास है पांच रतन अनुमान जो पाए तो समझ लो वो इस इसकंदर तो हेरे हो पांच रतन हाँ हुजूर एक अनमोल हंस जो मोती चुकता है और निर्मल वचन बोलता है और दूसरा वो नग जिसमें अमृत बसा है और तीसरा लोहे को सोने में बदल देने वाला वो पारस पत्थर और चौथा है वो शार्दुल शिकारी जिसकी गंध पाते ही हाथियों के झुंड प्राण बचाने को भागते हैं और पांचवा है लागना नामक शाही चिड़िया जिसके पंजे परिंदों और चरिंदों को यूं समेट लेते हैं तुम बहुत काम के आदमी हो राघव चेतन हम रतन सेन से तुम्हारी बेजती का बदला लेंगे उसे हराकर तुम्हें चित्तौड़ की गद्दी पर बिठा देंगे मगर फिलहाल तुम हमारे मेहमान बनकर यहीं रहो सरजा बहादुर को पैगाम दो कि हमने याद किया है तुम्हारे सुल्तान को शर्म नहीं आती इसी बेहूदा मांग करते हुए लिखता है कि रानी पद्मावती को मेरे हवाले कर दो महारानी पद्मावती हमारी धर्मपत्नी है और चित्तौड़ की राजलक्ष्मी उनका अपमान करने वाले को हम जिंदा नहीं रहने देंगे समझता क्या है अलाउद्दीन अपने आप को महाराज आप सुल्तान को सुल्तान के गुस्से को सुल्तान की ताकत को नहीं जानते आपके हक में यही बेहतर होगा कि आप सुल्तान की मांग को मंजूर कर लें अगर नहीं मंजूर करेंगे तो उसका जो नतीजा होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे हम गीदड़ धबकियों से डरने वाले नहीं है दूत हमारी भुजाओं में बल है और तलवार में पानी जाकर कह दो अपने नापाक यादों वाले सुल्तान से कि अगर उसने चित्तौड़ की तरफ नजर उठाकर देखा भी तो हम उसकी हस्ती मिटा देंगे महाराज कहना आसान होता है कर दिखाना नामुमकिन सुल्तान अगर फूंक भी मार दे तो आपका चित्तौड़गढ़ ढह जाएगा और आपकी फौजें पानी में तिनके की तरह बह जाएंगी हमारा चित्तौड़ कागज का नहीं बना है सरजा तो उसका एक एक पत्थर हमारे संकल्प की तरह दृढ़ है और उसका एक एक सिपाही यमराज से भिड़ने को तैयार तो आप नाहक जान देने पर आमादा हैं जाकर कह दो अपने यमन से कि अगर हमारी लाश पर पांव रखकर भी उसने चित्तौड़ में घुसने की हिम्मत की तो महारानी का नाखून तक नहीं देख पाएगा आपकी मर्जी महाराज मगर आप खुद न्योता दे रहे हैं अपनी मौत को चित्तौड़ की तबाही को कुल बर्बादी को महाराज अब आपसे मुलाकात होगी मैदान जंग में अवश्य सरजा लेकिन ध्यान रहे अपने बीवी बच्चों से अलविदा कहकर आना हम्म। तो ये बात है सरजा किस बात का गरूर है उस नाचीज को हम रतन सेन को मिट्टी में मिला देंगे वो मौत चाहता है हम उसे मौत देंगे पद्मावती हमारी है हम उसे दिल्ली के कले में लाकर रहेंगे सरजा बहादुर हमारा हुक्म है कि हमारी फौजें चित्तौड़ की तरफ कूच करें हम रतन सेन को वही सबक सिखाएंगे जो बोर के राजा को सिखा चुके हैं लपटे उठेंगी खाक उड़ेगी लोग जानेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मुखालफत करने का अंजाम क्या होता है की फौज चली जब पाशा की फौज चली जब डोली धरती गगन कपा तब डोली धरती गगन कपा तब पाशा की फौज चली जब हाथी चले में गगर जाने लगा अंधेरा चौदिस चा हे चुन चुन कर लाए वो घोड़े हे चुन चुन कर लाए वो घोड़े चढ़ती ऐसे दौड़े पैदल कवच टोप पहने थे मनुज नहीं फौलाद बने थे आशा की फौज चली जब रे आशा की फौज चली जब शूरवीर के छक्के छुट्टे अच्छे अच्छों के दम है गुट्टे ऐसी बदर फौज चली जब चितौर नगरी सकल गिरी तब बादशाह की फौज चली जब हर बाचा की फौज चली जब फिर रतन सैन के वीर सिपाही रे रतन सैन के वीर सिपाही रे लड़े खूब पर विजय न पाई राजा गिरा कोट के भीतर ए राजा गिरा कोट के भीतर फिर भी हार न मानी पल ये बादशाह की फौज चली जब हरा बादशाह की फौज चली जब सदर बादशाह की फौज चली जब हम बादशाह की फौज चली जब हरा बादशाह महाराज सुल्तान की फौज नगर में प्रवेश कर चुकी है और गढ़ की दीवारें ढह रही हैं तीर ओलों की तरह बरस रहे हैं एक एक करके हमारे वीर सैनिक वीर गति पा रहे हैं पूजाओं की शक्ति चुक गई है मनोबल टूट रहा है इस समय शक्ति से अधिक युक्ति काम कर सकती है सेनापति हम रणचंडी को खुश करने के लिए नित्य गान कराएंगे यही इसी जगह हमारे अनगिनत सैनिक मारे गए सारे हथियार बेकार साबित हुए जैसे जैसे समय बीतता जाता है विजय की आशा दूर होती जा रही है सुल्तान ने हमारे गढ़ को चारों ओर से बांध लिया है और हम सब ओर से घिर गए हैं अब हमारी हार पक्की है जीतना तो एक और सुरक्षा का भी हमारे कोई उपाय नहीं रहा महाराज अब तो सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है विजय का निरत गीत तो हम गा चुके अब तो लहू से फाक खेलकर होली जलानी है आपकी सलाह वीरोचित है कल हम सर में धूल डालकर साका करेंगे हुजूर मंगोलों ने जो पहले पीठ दिखाकर भागे थे अब आंख दिखाकर चढ़ाई शुरू कर दी है हमारी चौकियों को जीतकर दिल्ली को घेर लिया है हुजूर अगर हमारी फौजें फौरन दिल्ली की तरफ कूच ना करें तो दिल्ली भी हमारे हाथ से जाती रहेगी तुम जा सकते हो सरजा हमने चित्तौड़ में बहुत वक्त गंवा दिया है हालात को देखते हुए हमें फौरन दिल्ली लौटना होगा हमें रंज इस बात का है कि ना तो हमने चित्तौड़ के किले पर फतेह हासिल की और ना रानी पद्मावती को पा सके क्या हमें खाली हाथ लौटना होगा ये हमारी शिकस्त होगी मंगोल सुल्तान अगर इजाजत दें तो अर्ज करूं बोलिए क्यों ना हम रतन सिंह से सुलह कर लें सुलह उस डरपोक से मुस्ताखी माफ हजूर यह सुलह तो रतन सिंह को गाफिल करने के खातिर होगी वो बेखबर रहेगा और हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे उस हालत में रानी पद्मावती बगैर लड़ाई के हमारे हाथ लग जाए सर जा तुम हमें फरेब का खेल खेलने की नसीहत दे रहे हो लड़ाई जीतने के लिए होती है हजूर मालिक है तो क्या हम पद्मावती का दीदार भी नहीं कर पाएंगे अगर चाल चल निकली तो चित्तौड़ हजूर के कदमों में होगा और रतन सेन की रानी बाहों में महाराज सुल्तान ने आपको पिंजड़े में कैद चिड़िया तो बना ही दिया है उन्हें अब आपकी गर्दन मरोड़ने में देर नहीं लगेगी इसलिए अब आपको सोचना चाहिए कि आप अपनी प्रजा की मौत का बायस बनना चाहेंगे या सुल्तान से माफी मांगकर अपने साथ सबकी भलाई करना चाहेंगे सुने तो सही आपकी सलाह क्या है महाराज सुल्तान से सुलह कर लें किस शर्त पर महाराज के पास जो पांच अनमोल रत्न हैं वो सुल्तान को नजर कर दें थोड़ी देर के लिए मान लिया दूसरी शर्त क्या है दूसरी शर्त यह है महाराज कि रानी पद्मावती के दर्शन एक बार सुल्तान को हरगिज नहीं हमें लड़ाई में कट मरना मंजूर है लेकिन यह शर्त मंजूर नहीं हमारी महिलाएं प्रदर्शन की चीज नहीं है महाराज अगर आप चाहें तो यह मुमकिन है हम ये तो नहीं कहते कि रानी बेपर्दा होकर सुल्तान के सामने आए वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि महारानी पोशीदा तौर पर देख भर जाए इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं चाहते ऐसा किया जा सकता है महाराज इससे बात भी बन जाएगी और हमारे सम्मान को आज भी नहीं आएगी आज भी नहीं आएगी या वो जलकर भस्म हो जाएगा क्षमा करें महाराज लेकिन जब सब कुछ लुट रहा हो तो एक चौथाई को बचा लेने में ही बुद्धिमानी है फिर आप जैसी आज्ञा दें सरजा हमें तुम्हारे सुल्तान की शर्त मंजूर है और हम उन्हें गढ़ में पधारने का न्योता देते हैं महाराज की दूरअंदेशी काबिल तारीफ है हमें खुशी है कि आपके और सुल्तान के अंदर कोई रंजिश नहीं रहेगी सुल्तान घोड़ा पिट रहा है बचाइए हम्म हम भी आपके गढ़ में घुस गए हैं लीजिए सुल्तान की खिदमत में बीड़ा पेश किया जाए हम्म। महाराज हम आपकी बेढ़वी चाल की दाद देते हैं लीजिए घोड़ा भी लीजिए हम्म अब हमारे ऊंट की तिरछी नजर खुद बादशाह सलामत पर है हाँ पद्मावती धवल गढ़ चढ़ी सोला कला विधि ने गढ़ी हंसी झरोखे आई सुरेखा तभी शाह ने दर्पण देखा तभी शाह ने दर्पण देखा तभी शाह ने दर्पण देखा दर्श परस का ऐसा टोना धरती स्वर्ग हुए सब सोना लगा कि देखा सूरज दुपहर अंधियारा छाया पलकों पर लगा कांपने बादशाह थर थर गिरा जमी पर मूर्छित होकर गिरा जमी पर मूर्छित होकर गिरा जमी पर मूर्छित होकर रत पीऊंगा फूल का करता निश्चय आज सच है कामातूर के हृदय बसे न भय न सच है तूर के हृदय बसे न भय सच है तूर के हृदय बसे न भय सच है तूर के हृदय बसे न भय महाराज आपने तो किले के भीतर पूरा शहर बसाया हुआ है ताल तालाब बाग बगीचे लगता है जैसे बहिष्ट में आ गए हों यहाँ से जाने को मन ही नहीं हो रहा <laughs> बहुत खूब बहुत खूब आपकी ज्यादा नवाजी है सुल्तान हाँ, इतना लजीज खाना हमने आज तक नहीं खाया मन करता है आपके बावर्ची को चुरा कर ले जाए <laughs> आप ही का है वो। <laughs> हमें आपकी दोस्ती पर नाज है आप चित्तौड़ को संभालें चित्तौड़ आपका है आप ही का रहेगा बल्कि तोहफे में हम आपको मांडोगढ़ और चंदेरी भी देते हैं क्या है ये <laughs> रतन सेन अब तुम किले के अंदर नहीं जा सकते हम तुम्हें दिल्ली ले जा रहे हैं ये विश्वासघात है सरासर बेईमानी है सांप को धोखे से पकड़ा जाता है और दुश्मन सांप से कम नहीं होता चलिए चलिए जी कर क्या लाभ अब तो मैं जाती शरण बुर्ज नदी तालाब बुर्ज नदी तालाब बुर्ज नदी चार महीने गुजर गए हमने रतन सेन को समझाया डराया थमकाया तरह तरह से सताया मगर वो इस बात के लिए राजी ही नहीं होता कि रुक्का भेजकर अपनी रानी को यहां बुला ले कुछ समझ में नहीं आता चित्तौड़ की क्या खबर है रानी पद्मावती तो बेहिसाब खैरात कर रही है उसने सदा बरत खुलवा दिए हैं जहां सैकड़ों हजारों को मुफ्त में खाना बढ़ता है वो तो जोगन हो गई है सुल्तान मगर उसके जासूस चारों तरफ ये पता लगाने के लिए घूम रहे हैं कि रतन सेन को कहा रखा है एक जासूस तो पकड़ा भी गया है हम तुमसे बहुत खुश हैं ये लो हुजूर की कृपा है अगर तुम हमारा काम करोगी तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे दासी की जान हाजिर है सुल्तान बहुत खूब तुम्हें चित्तौड़ जाना होगा रानी पद्मावती से मिलना होगा उसे फुसलावा देकर यहां लाना होगा और यह सब तुम्हें जोगन बनकर करना होगा कर पाओगी हुजूर की दया बनी रहे मैं जान लड़ा दूंगी महारानी एक जोगन आई है ना कुछ बोलती है ना कुछ कहती है बस आंसू बहा रही है जा बुला ला आओ बहन बैठो ये कच्ची उम्र और ऐसा कठोर भरत देह और जवानी आखिर किसके लिए है जब प्राण प्यारा ही चला गया तो सब धूल मिट्टी है महारानी एक बार वो दिख भर जाए मैं सदा को आंखें मूंद लू क्या तूने अपने पी का पता लगाने की कोशिश नहीं की कौन सी कोशिश बाकी रखी मैंने मैं काशी घूमी प्रयाग घूमी केदारनाथ तक छान मारा चौसठ तीरथ नौ बनखंड उसका नाम लेकर पुकारती फिरी मगर न चिरैया ने बताया न चरिंदे ने मैं तो अलाउद्दीन सुल्तान के बंदे घर में भी झांक आई वहां एक कैदी को देखा सूख कर काटा हो गया था हाय वो भी मेरा प्राण प्यारा ना निकला वो तो कोई रतन सेन था वो वो वहां है तूने उनको देखा है हाँ महारानी क्या वो आपके पति वो महाराज रतन सेन है वो कैसे है अच्छे बोले तो है ना मत पूछे महारानी देखा बंदी रतन सेन मैं जोगन बन के जाऊंगी मैं उनके अभाव में नहीं जी सकती मुझे वहां ले चल अभी इसी समय महारानी आप क्या कह रही हैं आप अकेली दिल्ली जाएंगे वो भी उस जोगन को लेकर मुझे जाने दे गोरा अब मुझसे सहा नहीं जाता हो सकता है जोगन अलाउद्दीन की भेजी हुई कुटनी हो और धोखा देकर आपको दिल्ली ले जाने के विचार से आई हो नहीं नहीं वो तो एक दुखियारी मैं जोगन के साथ जोगन बन के जाऊंगी और उन्हें मुक्त कर लाऊंगी महारानी जोगन का भेष तक धारण करना एक व्रत होता है झूठ मूठ में जोगन बनना देवताओं का अपमान करना है हम आपके चरण छूते हैं महाराज के जीवित रहते आप ऐसा गलत काम ना करें और हम दोनों भाइयों के होते हुए आप क्यों जाएं? जोगन कहती है महाराज को बंदी बनाकर रखा गया है दिल्ली में तो हम ही दिल्ली पर धावा बोलकर महाराज को छुड़ा लाएंगे गोरा बादल तुम ही मेरे आधार हो तुम ही मेरे भीम और अर्जुन हो तुम वीर हो बुद्धिमान हो लेकिन सुल्तान के विशाल सेना के सामने तुम क्या कर सकते हो वो सोचना हमारा काम है हम बीड़ा लेकर कहते हैं आपके सुहाग सिंदूर की रक्षा के लिए प्राण तक दे देंगे आप निश्चिंत रहें बादल जैसा कपट सुल्तान ने हमारे महाराज के साथ किया है वैसा ही छल हम उनके साथ करेंगे क्योंकि महारानी पालकी पर सवार है क्या महारानी यहाँ खुद तशरीफ लाई हैं आप चाहे तो अपनी आंखों से देख ले मगर सुल्तान को पता चल जाए कि आपने तो आप ही जाने का नतीजा महारानी के यहाँ आने का क्या सबब है उनके पास चित्तौड़गढ़ के खजाने की चाबियां हैं वो अपने हाथों से महाराज को चाबियां सौंप कर सुल्तान के महल महल में चली जाएंगी फिर भी तुम बगैर सुल्तान के इजाजत के अंदर नहीं आ सकते दुआर पहुँचा बंदी घर रतुल सहन को मुक्ति दिला कर अरे दौड़ा राजा को वह लेकर जहाँ खड़ा था बादल छिप कर दोनों घोड़े मोहम्मद बिन तुगलक जो अलाउद्दीन की मौत के कुछ साल बाद गद्दी पर बैठा शायद अलाउद्दीन से प्रेरणा लेकर एक केंद्रित हिंदुस्तानी निजाम कायम करना चाहता था इतिहास में वो एक विवादास्पद व्यक्ति माना जाता है कुछ लोग उसे आदर्शवादी और दूरंदेश मानते हैं कुछ उसे पागल मानते हैं ये दीवाना सुल्तान 25 साल यानी तेरह ईस्वी तक हुकूमत करता रहा हैरत होती है कि अवाम अपने शासकों की बदमाशी जुल्म और अयोग्यता को किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है बहरहाल जनता की ताबेदारी के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सल्तनत को बर्बाद ही कर डाला मोहम्मद के बाद उसका भतीजा फिरोज शाह गद्दी पर बैठा दक्षिण या पूरब के हारे हुए सूबों को वो वापस जीत नहीं सका लेकिन उसने निजाम को टूटने से बचाया फिरोज शाह ने सैतालीस साल तक राज किया उसके बाद जिस सूत्र से निजाम बंधा था वो बिखर गया कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी और छोटे छोटे शासक अपना अपना राज चलाने लगे फिरोज शाह की मौत को दस साल भी न हुए कि तुर्क मंगोल हमलावर तैमूर ने दिल्ली शहर और दिल्ली सल्तनत दोनों को बर्बाद कर दिया उजड़ी दिल्ली फिर से आबाद होने लगी और 50 साल में एक मरकजी सल्तनत की राजधानी बन गई जहां से एक सुल्तान अपने हुक्म को चलाने लगा मगर दक्षिण पश्चिम और पूरब के बड़े राज्यों के मुकाबले में दिल्ली अब एक छोटी सी रियासत थी इस दौर को मुस्लिम दौर कहना उतना ही गलत होगा जितना बरतानियों के आने को ईसाई दौर इस्लाम ने हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया वो तो कई सदियों पहले आया था एक तुर्की हमला हुआ एक तुर्क अफगान हमला हुआ और फिर एक तुर्क मंगोल या मुगल हमला हुआ बाद वाले दो हमले महत्वपूर्ण साबित हुए अफगान को तो हम एक सरहदी हिंदुस्तानी गिरोह मान सकते हैं और उनके दौर को हिंद अफगान दौर कहना चाहिए अपनी इच्छा से या हालात के वजह से तुर्क अफगान शासक और उनके साथ आने वाले हिंदुस्तान में घुल मिल गए उनके खानदान पूरी तरह हिंदुस्तानी हो गए इस मुल्क में उनकी जड़ें जम गईं और वो हिंदुस्तान को अपना वतन और बाकी दुनिया को विदेश समझने लगे हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक तदाधार पृथिवीम् जामुते कस्मै देवाय हविषा विधेम वह था हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर जिसके बल पर तेजो मैं है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर फैली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना